Încearcă și flori salam Vește ciorne sau una căcat Dar dacă nu mai poți căcat Ultimul dintre ce l-ai mașinița Să ne plimbăm cu mașinița Eu sunt frumosul Unde fata tu drăguța Și eu să-ți arăt linița Ne dăm cam sau să mâncăm Să te plimbăm cu mașinița Eu sunt frumos Sunt cu fetița Sunt cea mai frumoasă Dacă nu, dacă Lăsați-mă un pic Dacă existi în vise, că mă e vise Și nu mă mai răni Că-și fără tine Nu, nu prost, haideți lăsați-mă, poate nu mi place facem tati păcăciuța Tati de la Cluj face bănuța să țară și micuța O mică mare băcinuță N-a băieți mărmoși să ne